Siemano ludki, chciałem wam dzisiaj pokazać e, buga w Walheimie, no chociaż nie wiem czy to dokładnie bug, czy można to bogiem nazwać, bardziej bym to nazwał trikiem. Mm, trik dotyczy głównie piecyków, e, jakichś przerabiarek, no ale najbardziej tutaj się skupimy na farmie. Wydaje mi się, że trik jest najbardziej użyteczny w przypadku farm, ponieważ te one zabierają najwięcej czasu. Trzeba czekać, e, aż szlony urosną. Ale pokażę wam jak przyspieszyć ten proces tle macie aktualny miks klipów, na który trik działa, mm, piece, młyn i inne. No, a tutaj na szybko rezultaty Tak jak mówiłem, ja będę pokazywał e, przykład tego triku na farmie, ponieważ uważam, że jest to najbardziej przydatne. Oczywiście musimy zasiać nasze pole. Marchewka, jęczmień, len, czy cokolwiek chcemy, e, żeby urosło. No, nie, ma, nie da się tego pominąć. No i teraz sprawa jest bardzo prosta, musimy się kość spać kładziemy się spać cztery razy. układamy się w sposób taki, żeby nasz kursor najeżdżał na łóżko. No i naciskamy E. No i oczywiście, kiedy postać zaczyna spać, no tu mamy chwilę luzu, ale później od razu, gdy nasza postać wstaje, musimy natychmiastowo wcisnąć E. No i tak robimy cztery razy. Oczywiście, żeby to wszystko zadziałało, musimy być sami na serwerze lub grać po prostu sami. No i to tyle w sumie. No jak sami widzicie, moje rośliny wyrosły natychmiastowo. Było nawet widać przez te dwie sekundy, że urosły tak nagle. No jest to spowodowane tym, że Valheim próbuje symulować upływający czas w grze. A my, niedobrzy gracze, wykorzystujemy to, że kiedy mija dzień, można jeszcze raz się położyć. to co, cały trik. Bawcie się póki możecie, bo Bóg na pewno zostanie naprawiony. No i co, i to tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie i zapraszam do subskrypcji. Również na mojego Twitcha i Discorda. Jest wszystko w opisie. Dzięki i na razie.